ये सोने का टॉयलेट देखने के लिए नहीं इस्तेमाल करने के लिए है आपने सोने की शर्ट सोने के बटन सोने के दांत और सोने के फ्रेम के बारे में सुना होगा लेकिन क्या आपने सोने के टॉयलेट सीट के बारे में सुना है सोने के इस टॉयलेट सीट की सबसे खास बात यह है कि यह सीट सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल के लिए रखी गई है न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम में सोने की टॉयलेट सीट रखी गई है म्यूजियम जाने वाला कोई भी शख्स इस टॉयलेट सीट को इस्तेमाल कर सकता है गूगनहाइम नाम के इस म्यूजियम में और भी कई बेहतरीन चीजें रखी हुई हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये टॉयलेट सीट 18 कैरेट गोल्ड से तैयार किया गया है इसे म्यूजियम के एक रेस्ट रूम में रखा गया है इस टॉयलेट सीट को इटली के आर्टिस्ट कैटलेन ने बनाया है इस टॉयल्ट को अलग अलग कई हिस्से जोड़कर तैयार किया गया है इस तैयार करने में बहुत वक्त लगा है दरअसल सोने को जोड़ने में काफी वक्त लगता है ऐसे में इस टॉयल्ट को तैयार करने में भी काफी मेहनत करनी पड़ी इस टॉयल्ट को बनाने में कितने पैसे लगे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है और न ही इस बात की कोई सूचना है कि ये टॉयलेट सीट म्यूजियम में कब तक रहेगा न्यूज बाय ललित